saluton kiom da aquo venis sur mia corpo qui mi biciclis uh sed estis inde bicicli hodia, o charmi visitis unuelan elan mia amicon kai havi persona in rilato in sen vita e tecnologioi interni non tempe covim e poche estas vere Do domi contenta sky felicias ah do nu mi iros se kigi min io mete kai poste revenos por la medito do resto con ni con medito con ni dankon Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Odio mi volas legi kun vi, kai mediti kun vi. Sur el tiro el la dua congresso in Genevo. Temas pri el tiro el pagio 373. septec 3. Se la esperantistoi, pazienze, el metatis sin, ne sole al constanta mocado, sed ec al grandai oferoi. Cai exemple uno malricia instruistino longam tempon suferis malsaton, nur porce si povus parium da mono por la propaganda d'esperanto. Ciu ili civi faris tion ci pro ia practica utilezzo. Se ofte personoi alforgitai alla lito de morto, Scribadis al mi che Esperanto estas la sola consolo de ilia finigianta vivo, ciu ili pensis tiam pri ia practica utilezo? O ne, ne, ne. Civi memoris nur pri la interne deo, entenata en l'esperantismo. Ne tial, che gial proximigas reciproche la corpoin de la homoi, ecce ne tial, che gi al proximigas la cerbo in de la homo se nur tia che gi al proximigas iliain coroin do estas interesse vidi che Zamenhof estis razia homo, sed ali flanca li tutte ne forgesis la influon cae gravetson de emozioi en la afero Esperanto. cai mi volas inviti vin kun mediti kun mi cai kun ni sur la anecdotu kiu in samanhuf mentias la malricha instruistino cai la persona e alforgita e al lito de morto. Anta o iom da monato e mi proponis eh, pridiscuton discuton pri la strategioei e ne nur plu vivi sed eh, el vivi ni diru en la pandemia e poco al esperantisto e kai la parto prenanto e presca o escepte menciis strategio in eh, kiel eh, giardenumado au promenado au aliai aferoi sed presca o sen ili ne menciis ion ain rilata l'esperanto do mi vere volas pripensi omete kiu estas niei prioritatoi, cae cion ni celas per nia esperantismo. Cae ciu havas individuam respondam. Do, mi pli cae pli, pli cae pli mi conas la esperanto parolantoin, iu pli mi conas la esperanto parolantoin, des pli mi constatas che esperantismo estas ne unu bloco, sed archipelago de insuletoi. Ciui calcfoie arigas cae tre ofte tute restas isolae insuloi quion vi pensas pre vi. Ciu vi sentas vin eh, in sule isola esperantisto la ovia maniero. Vivi esperantismon aune? Ni cum medito pre tio. Coran dancon cae ciel ciam antauen sen fine.